wakati mwingine tena tunakutana mpenzi mtazamaji wa Tifu TV katika kipindi chetu cha Huba. Uh, kama kawaida katika kipindi chetu hichi huwa sipo peke yangu, niko na mzee Mzuzu pamoja na Bi Leila. Leo uh, tutazungumzia matayarisho ya harusi. Tumeshazungumzia uh, posa, vipi watu wanatakiwa kapose. Tumezungumzia uh, mahari, vipi mahari inapelekwa lakini sasa tupo katika matayarisho ya kuelekea siku ya harusi. Nini kinatakiwa kifanyike kabla ya siku ya harusi au siku ya akdi yenyewe? Matayarisho yanayotakiwa afanyike kwanza, kabla yule mtoto mwanamke hajaolewa. Kwanza mnamweka kitako yule mtoto mwanamke, kumpa mambo ambayo akayatumia kwake. Kwanza unamwambia mwanangu, unakokwenda unakwenda unamkuta mwanamme na baba yake na mama yake wanasema vizuri, wanazungumza vizuri, hatutaki ugomvi ujitokee, sababu ni wewe, kwa sababu yule ni mama na baba. Umemwona baba yako wewe na mama yako wewe, kwa vile na wale kule baba yako mama yako, tena ukamwite mama ukamwite baba. Kwa nini basi? Kwa sababu ile heshima ijengeke halafu unamweka kitako tena, una majirani, una mawifi, una wangwe, unamwambia tena mwanamke jiko ujue time za kuamka kusafisha nyumba yako, ujue time za kujisafisha wewe, na ujue mumeo anaondoka saa ngapi, anakwenda kazini na anarudi saa ngapi, ili mtaishe kula. Mwanamume hawezi akaondoka hajapata angalau kikombe cha chai, japo chai tupu, japo majani ya chai hamna, mtelekee maji ya moto tu anywe peke yake ni Sio anaondoka anakwenda kazini na njaa, mshipa umempinda njiani kaanguka, sababu njaa. Mambo chungu nzima, kusema kweli, unajitayarishia kwa kufunza mwanao. Bibi zake wanakuwepo, wanamwambia dada zake kama nao majirani waliokuwa wema, maana kuna majirani wema na kuna wengine si wema. Wanamfundisha mambo mema ambayo atakwenda kuyatumia kule, anakwenda katika maisha mapya. Ulezi wazee wake wanakusema vipi? Weshajivua, ushamalizika. Kwa watoto wa zamani anakuwa anainamia chini, kila unalomwambia binafsi, akiondoka pale yeye analia, hofu ishamjaa. Kumbe ndio kuolewa kwenyewe huku. Si naenda kuteswa mie. Lakini watoto sasa hivi kila unalomwambia kwambia, "Eh bibi, wewe umeshalijua hilo. Hebu naachie tafuata time yako. Mimi yote najua. Una hata moja la kunifundisha." Kweli bwana mzozo Kwa dunia sasa hivi. <laughs> Kwani kwani mzee Mzuzu kuna haja ya wewe kukaa na bi harusi au na bwana harusi kumfunza wakati kuna nini ile? Niambie mimi nini kitchen nini kitchen party sijui nini begi party sijui nini party sana inafunzwa pale kwenye ukumbi sio wakati wetu sie uh -huh. hayupo hayapo hayo hayo tunazungumzia mambo ya zamani kulikuwa hakuna begi party hmm. wala sijui kanga party wala koti party mm. wala nini nyie mnajitayarishia mambo yenu ya harusi hakuna mambo kama lokoko sasa hivi mambo lokoko sasa hivi mimi naona kubwa tunakula hasara kwa mwenye kujitambua mm. maana mwaka mzima we unaifanya harusi haijaingia ndani huyo we huku unakula hasara leo mara uzushi huu kesho uzushi huu kesho kuta sijui mpeleke yangu sijui <coughs> akabudike roho yake hiyo tunaitia hasara tena tunajitia hasara utaka makubwa yule hata hajatuhusu tusige watu tutazame jinsi yetu sisi wazanzibari tunakwenda vipi sasa na hata yule aliyokuwa hana fulani kafanya hivi, naye atataka kuiga afanye, uwezo mdogo. Kwa hivyo turudi chini, sio kama turudi chini tufanye mambo ya asili ya, ya, ya nini, lakini yale mambo tunayofanya makubwa baba, tena makubwa. Nini faida ya kwamba wewe ukae na bibi harusi kuzungumza naye? Faida ipo, japo kumi utakayomwambia hakushika yote kumi, lakini moja atakuwa kwa jambo hili baya nakokwenda, asilitumia asilifanya. Utamwambia mengi, wengine akili yao inachaji, wengine ah, ndio hivyo hivyo, lakini ile kumwambia lazima, maana ataweza kusema yule, ah, nilipotoka mimi sikuambiwa, kwa sababu kule ataambiwa wewe ukuambiwa nilipotoka huko kwetu, hukufunzwa wewe. Sasa ile mwanamke unatukanika, kama wewe ni mzazi unatukanika, wewe mzazi ulimlea, ikiwa mtoto mwanamke, ikiwa mtoto mwanamke Mzee Mzuzu, naam, matayarisho kwenye harusi, tunaelekea katika ardhi, siku ile ambayo adhimu bwana na bibi harusi katika wanasubiriana mwanadamu katika mnani ya pili, awamu ya pili ya eh, dunia. Eh, wewe wewe una una unahisi matayarisho yepi haswa ambayo thabiti wanaotakiwa kuyapata wale wawili wanakwenda kukaa pamoja? <coughs> Asante bwana Majibu. E, kwa upande mmoja bilele kazungumza, lakini kuna unyago namna mbili. Unene unyago, kufunda mm-hmm. kufunda namna mbili. Kufunda ya kwanza ni kwamba yule mtoto wa kike siku zile tayari ameshapata utu uzima wake, anafundwa yule, ushafahamu? na kufundwa ya pili ni siku una, sasa unakwenda kwako, unatoka kwenu kesho au kesho kutwa au wiki ijayo unakwenda kwako. Ndiyo. Kwa hivi mambo ya nyumbani haya, umekuta labda chakula nishakuandalia, napika, huya huya huyakoga, huyafanyaje, uhakikishe kwamba mambo haya uyaache uya, uyaache kwamba mimi sijakoga. kwa kila siku uoge mara mbili au mara tatu. Uhakikishe una nyumba yako, sio nyumbani kwenu, una nyumba yako. Uhakikishe kwamba kule unakuwa na usafi, kuna mapishi, kuna mambo mbalimbali. Halikadhalika mtoto wa kiume unaenda kupewa mwana mtoto wa watu. Kwani kwani mtoto wa kiume naye anatakiwa asemezwe? Naam. Ala. Sheikh Gamwinje, kwani huyu hata msikitini tunaambiwa mnakwenda kwamba bwana wewe unaenda kupewa mtoto wa watu shafahamu ukifika pale ile sio ngoma kwamba wewe nani mpira kila time kumpiga ah, ah. kumkaribia wewe bwana bwana yake ile itakwisha tu kama wanavyosema Waarabu Waarabu wasema nani harusi wahida mm-hmm. wa nani harusi daima wa shidatil harusi daima <laughs> harusi siku yake furaha ni siku hii moja, lakini shida ya harusi ni siku zote. Ah, mimi naona siku, siku shida ya harusi shida ya harusi uh, iko siku moja, lakini raha harusi iko daima. hapa Kwa nini? Siku ile wewe na yule mnakuwa yani unamtamani na yeye anaku. Sasa hiyo ndio dhiki yenyewe. <sighs> Eti Bilena, raha iko wapi ya mume na mke? Si wakiwa kwa ndani wanakaa wanasikilizana daima Au hivi? Lakini dhiki si ndio ile siku ambayo wewe hofu imekutanda utaishije? Si ndio dhiki yenyewe? Hata nyimbo huwa naimba furaha, furaha ya leo, harusi ya leo, furaha daima, sijui eh, eh, eh. furaha daima kuwa inakuwa ya kudumu mm. Lakini yale tena mengine yanakuwa matokeo wala we hutegemei kama mimi ninaoa tutakwenda kugombana na mke wangu, bila shaka, au mimi naolewa itakuwa siku zote, yale tena yanakuwa matokeo mm. na kama Mungu keshayaandika hakuna vya kuyaziwia mm. Umesikia mwenyewe, nikueleza jambo mm. Wewe ni mtu mzima yeah. Unayaelewa na na imani, umeshaoa na unayajua haya mm -hmm. Umeshapamba, labda mtu ambaye aliyokuwa hajaoa mm. ndio pale anafahamu. hafahamu. Yaani Hata yeye anasikia kama hadithi. Yaani ndio toka tuwafahamishe. Tu, Umeelewa? Eh? Lakini siku ile ya harusi ndio mnawekwa kikao. Mhm. Mwanangu, kesho kutwa unaenda kuoa. Mhm. Sababu mhm. ukahakikisha kwamba zamani ulikuwa ukapera. Mko nani? Lakini sasa hivi uko na mwenzako. Leo tunafurahia, lakini kesho na kuendelea huko mbele, uhakikishe mtoto wa watu umwa, kama ulivyomchukua kwao shabamu mm. <clears throat> inatakiwa kama mmekubaliki mmekerana muombeane samahani mm. halikadhalika mmegombana na nini mwenzako ukafanya hivi mashekhe wanatuambia halikadhalika na kabla hujara hujaoa unaambiwa na wazazi wako mm. kwamba wewe unakwenda kule sio yule ukwenda kufika kule unafanya ngoma mm. unampiga mtoto wa watu la hasha kakukosea fanya stahmala Alkadhalika vile vile kuna jambo ah, hapa tena hii na nani naenda kwa wazazi mm. wake mm. Shafahamu, lakini sio kwamba wewe pale namna gani tena vipi? Ah, hakuna hivyo, hivyo unaelezwa, mwanangu, unaenda kupewa mwenzako. Sasa hmm. ulikuwa mmoja hmm. sasa mnakuwa oh. wawili. Upo sio? wanakuja pale, wanakuja wageni ah, mimi bwana nishachoka mesa hivi, mimi sasa nini hivi bwana, mimi nishachoka kupika ndani ya nyumba munanuka. Ah, ah. Halikadhalika na wewe mwanamme umetoka huko unamkuta upumbavu gani mimi? Sio hivyo. Ndio wazee wa zamani ukaambiwa hivi, ule ukiona nani mtu nani kakuchukulia mkoba mpokee ndani. Una bwana moja ananiambia mimi wangu mmoja ndani mna mawe, usipige kelele. Haya mawe haya vipi? Ah, kimya. Mwanangu, vipi mambo unajua tena hivi nani, watu wasijakaona njiani kama hivi nani, nimeona bora hivi ah, sawa, lakini dunia ya sasa hivi hmm. hayapo hayo, kwa sababu hakuna ile namna gani. Sasa hivi iliyobaki hmm. ni kwamba sijui ndo ulisema kunikuita uliitwa nini? Ina maana ikiwa hayo mambo imana mzimzuzo hayapo, ina maana ilmu haipo, ndio maana watu wakawafati. Uh -uh. Eh. Ilmu ipo lakini wakati umegeuka mwanangu, kama alivyosema wakati wa nini teknolojia, sijui umetaka kuitaja, sijui maana mm. kusoma sikusoma nafahamu mm. mm. Sasa hivi heshima imekuwa ndogo kuliko zamani. Wewe unaolewa kwenu, kwanza unaambiwa mumeo ukamwite bwana, sio kama akakununua au mtumwa wake. Lakini nani anamwita mumeo bwana, hakuna anamwita bwana. Kajitahidi kama jina lako M Makame sijui M, basi amekwisha eh? Au atakwenda kama kaka maskani amrembe mawe ndo ajue kwa maana mwita, lakini mbele za watu naambwa ile mwanamume peke yake inampa fahari kuitwa bwana, eh, tena unaelegezea sio bwana <coughs> bwana, basi yeye pale karizika roho yake, lakini heshima imepungua sasa. Na imepungua kwa nini? Watoto wetu hatuwafunzi kama zamani. Zamani mtoto mwari anavunja ungo anakaa ndani siku saba hende skuli, hende chuoni, anakuja huyu anamwambia lile, anakuja huyu, anaanza kufunzwa toka pale kupata ujari wake. Sasa hakuna leo kapata ujari wake, leo kesho skuli, hakuna anamfunza, hakuna anamwambia. Unakuja kumngojea siku ya harusi, we unamwambia maneno mawili matatu, ataenda atimia bibi yake, hana muda wa kutumia kwa sababu umemwambia siku kidogo, lakini zile siku saba nzima, tuseme siku saba unasomeshwa alifu, huijui kwa siku saba, utaijua lakini isipokuwa turejeshe maadili yetu ya kizamani, labda Mwenyezi Mungu inshallah huja hujalia akatunyanyue mikono watoto wetu wakakaa kwa waume na akayafanya le ya kizamani yanayotakiwa, lakini sijui si rahisi. Kwa hiyo unataka kuniambia Bi, Bi Leila kwamba mafunzo kabla ya ndoa yana umuhimu wake? Ndiyo, lakini wakufunzwa wenyewe wapo? wakufunzwa wapo, lakini sasa wakufunzwa kama sasa hivi ninavyokuambia, watoto wenyewe hawapo. Wapo lakini hawasikilizi, maana hakuna mzazi hata mmoja anajitakia mabaya, anataka mema, apate mtoto mwema, lakini yale yanakuwa matokeo tu. Mwenyezi Mungu kashatujalia, wakati umegeuka, narudi tena. Umenifahamu? Lakini mzee Mzuzu si kama wakati umegeuka <clears throat> nyingine mm. wakati wetu ndo huhu, lakini watoto wetu sasa hivi hawatusikilizi na sio wazazi, hatuambii kitu. Lakini hapo zamani unaambiwa kitu na unasikia, unaambiwa we fulani kapita na mkoba umeacha kumpokea, mikwaju unapigwa. Kwa nini ukumpokea mkoba? Sasa hivi mwanao mwenye kanakuona na mzigo ule, kanakimbia, anakimbia nini? asije akakupokea, anakimbia kabisa, anakimbia mzigo lakini zamani husubutu kwa mzee wako wala wa mwenzio. Kwa hivyo tukataka tusitake, tukae chini wazazi, tukitizame kitu gani kinachotusibu kwa watoto wetu. Hata kandoa hamna, siku mbili wanaachwa. Tukitizame kitu gani kilichotusibu, hata watoto wetu wamegeuka, yale malezi ya kizamani hayapo, na sisi wazazi nao tukae chini. Kulikuwa katika matayarisho ya kuelekea kwenye ndoa, kulikuwa kuna ngoma au kuna kuna jambo lolote kabla ya nani ambayo nafanya uwezo wako. maana mwingine mwanangu anaolewa Ijumaa, kama ana uwezo wako unapiga bomu leo, mhm. kesho uwezo wako, uwezo upo Kidumbaki, Kidumbaki. uwezo upo, unakwenda kuna ngoma inaitwa Tukulanga kuna ngoma siku ya harusi ile kum, ya kumleta bwana harusi kumpeleka kwake kwenda kuingia ndani mm -hmm. lazima usikie adabu ya ng'ombe mkwaya, unajua huyo bwana harusi anapelekwa kuingia ndani. Ilikuwa kwa nyumba nyimbo makusudi, adabu ya ng'ombe mkwaya, lakini maana yake mm. sijui, lakini mhm. hiyo mm. ilikuwa inaimbwa, huyo bwana harusi na gari yake tena inampeleka sijui imefumbwa nini. Kisa hivi hakuna hayo, kama wakati huo anamchukua wakati huo kwa hiyo matayarisho mzee Mzuzu ya ngoma zamani yalikuwepo bila shaka. Naam. ngoma gani ngoma gani? Eh, nadhani kama kalcha yetu ya Zanzibar ilivyo mm -hmm. na uwezo wa mtu alikuwa nao mm. mfano mm. kama hivyo kuna beni beni lilikuwa linapigwa kabla siku ya, ya harusi. Ah, hapana. Mimi nataka matayarisho ya siku ile kabla ya harusi kama kulikuwa kuna sherehe yoyote au ngoma zozote zinapigwa kabla ya ile siku ya ndoa na kusudia? Ah, matayarisho kana harusi ni kukutana pale kina wazazi na upande wa wanawake, kama kuna nini wanaita ile maanda, ma, kupika maandazi sijui na nini na hivi. Hayo mambo ya kula, hayo ah. mambo ya kula tuyaache. Ah. yaache bwana mie kama ah. kuna ngoma, kama kuna vitu vingine ambavyo vinafanywa kabla ile siku ya harusi. Eh, nadhani ya Bilela ndio kishazungumza. Yapo. Yapo. Ehe, yalikuwepo. Mm -hmm. Maana mwingine mm kama akaweka ngoma zake tatu basi nakwenda muda siku tatu. Siku ya nne ndio siku ya ardhi. Sasa nasitaka zile za nyuma zile ngoma gani? Wengine walikuwa wakipiga unyago. Unyago. Ehe. Mm Bomu. Bomu linapigwa. Mm Tukulanga. Tukulanga linapigwa. Msondo. ndo, msondo ndo katika huo unyago mm. Msondo na unyago ndo huo huo ah, mmoja, lakini tofauti kutamka tu. Haya, eh. Tuje katika unyago ambao eh, ndo msondo. Ndio. Unyago ambao ndo msondo unapigwa wapi? Unyago kwa ninavyofahamu mie mm. ikiwa kama harusi mm -hmm. unapigwa uwanjani, lakini unajengewa, yanachukuliwa magunia. Zamani kulikuwa mm. kuna magunia, hakuna mapolo mm unajengewa. Ukijengewa pale wenyewe, kina mama mnacheza mmo ndani, kina baba hawaoni. Biharusi anaruhusiwa kufika pale? Biharusi kwa siku ile hatiwi yeye unyagoni, isipokuwa mm -hmm. ikiwa kama unyago wa mwari maana kuna unyago wa mwari ah, na kuna ah, unyago wa harusi nah. Unyago wa mwari ndio anatiwa ngomani, wa harusi hatiwi, hatiwi kwa sababu ule unapigwa wa sherehe tu mm. ya harusi. Na na bomu kwenye bomu kuna kwa bomu mnacheza wewe kama harusi iko kesho kama leo bomu lile la la kuchagulia mchezo. saa ngapi linapigwa? Bomu linapigwa usiku. Oh. Wanaume wanacheza lakini sio sana kama kufurahisha tu. Hey. Anaweza kuja mwanamume kavaa nguo ya kike na yeye akacheza. Na mwanamke akavaa nguo ya kiume akapiga suti yake ukasema mwanamume kumbe mwanamke. Ile jumla ya, ya furaha. Hey. Eh. Lakini zilikuwa hazina umuhimu wote isipokuwa muhimu wako labda kuna unyago, kuna mafunzo fulani mle huwa alikuwa anatoka akichezewa mwari, lakini sio pale kuna kwa harusi mm. e, kabla hajaolewa huku nyuma huku anachezewa <clears throat> nafikiri tumeona uh, wapenzi watazamaji wa Tifu TV, tumeona tumekwenda kwenye posa, tumekwenda kwenye ndoa, tumekwenda katika mahari, tumerudi matayarisho ya kwenda kukabili sasa ndoa yenyewe kwamba unatakiwa kumbe mwanamme au mwanamke wote wakae chini, wasemezwe, wafahamishwe jinsi gani wanavyotakiwa kwenda kuishi kwa mumewe au kwenda kuishi kwa mkewe. Nini kinatakiwa, vipi anatakiwa awe, nini akifika kule anatakiwa akifanye kwa mume wake au kwa mke wake. Hii kila mmoja atapata kujua haki ya mwenzake kumpatia mwenziwe. Basi tukutane katika kipindi kinachofuata. Mimi naitwa Manchester Mgeni, nilikuwa na Bilela pamoja na Bwana Rashid. Basi tunatakia usiku mwema, alamsiki, asanteni na kwaheri.